Ei te varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on kyylikäs. Mitä? Älä! Älä, älä, älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli niinku ihan, se oli niinku ihan vaan perus savu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Mhm, mm mulla on mun kaikki kamat. Yes. Mennään, mennään etsimään se, se paikka, mistä... Old Canal Hand. Oliko ideaa tota noin niin meni järveen? Okei okay, Henks, mihin, mihin, miten haluat hoitaa tämän? Um, Paul Denton, I yeah. have the blueprints. I must warn you, I... Oh. Warn me about what? I have made a mistake. Paul's my brother. What's the problem? No, I have made a mistake. Yaha. What the fuck? No, I am sorry. I must say nothing. They would kill me. I would kill you. can trust me. I really am Paul's brother. You said something about blueprints. No, I do not know you. Maybe you work for VersaLife. VersaLife. Good. We're getting closer. You might as well tell me the rest. If I'm gonna kill you, you're already <laughs> dead. you paid me, okay? I only did it for the money. I have the blueprints of the VersaLife building, 2,000 credits. And I have the other things he wanted. The scrambler grenade for 1250, and the thermoptic camo for 4,000. What did Paul want with VersaLife? All he said was not to get caught and to tell nobody what I did. Blueprint it was okay. like yes. Hmm. Is there a lot of crime in Hong Kong? Much more than before, yes. Now it's very easy for the smugglers. What kind of smugglers? Slaves, heroin, biotech. Is there really a slave trade? Oh, sure. This lucky money underneath Wen Chai, the Red Arrow headquarters. Of their girls, they are kidnapped in Thailand or the Philippines. Not a pretty business. What sort of biotech smuggling goes on? Mostly Versalife, the golden triangle of biotech. Why would a multinational corporation smuggle their products on sampans? Import restrictions in many places. The United States, European countries. On what? certain genetic advances, laboratory organisms, also tiny computers in your tissue. What's VersaLife trying to develop? Everything, the second man. Hmm. The second man? English author, Olaf Stepton. You have not read? Afraid not. Last in the First Man, History of 19 Species of Human Beings. I can't believe you do not know this book. I'm not big into books. <laughs> <laughs> You know of a Maggie Chow? Maggie Chow, a bad character. Before she was an actress. Now she's everywhere in Hong Kong politics. They say that she's a spy. Who does she spy for? No one knows. Somebody paid her a lot of money once, and one of the rares ended up floating in a canal. Dangerous to talk about. Okay. Eh. Semmosta. Joo. Öö... Mäkin Chao pitäis vaan löytää. Pysty olemaan ihan varma. Tänne näin. Missä me nyt ollaan? Queen's Tower. Ei kun se on täällä, 1313, tää on se paikka. Joo, Joo. Queen's Tower löytyi. Niin tää, se on jossain täällä se tyyppi. Welcome to Queen's Tower. You may use the residential directory computer if you know how. The seventh floor is closed for renovations. Uh <laughs> yeah. Uh. Oh, yes. I bet you come from the market. That's what. Huh? What the fuck? Again, I apologize for not providing additional assistance. Eli seiskan vai? Sinne siis. Täällä on Residential. Täällä on rahaa massia pöydällä. Security Terminal. Katsotaas, löytääkö täältä valvontakameroita hotellihuoneiden suihkuista. <laughs> Todennäköisesti oi, oi, oi. kyllä. Ja sähän voit kaikki tykitornit aktivoida <laughs> saman tien. uh, <laughs> service entrance. Äh, okay. Public Computer Ky- Terminal. Kyberpunkissahan on jokaisessa ruokakaupassakin tykkitorni. Täällä on, täällä on tota Entry Mäkichauhun. Oi oi, sä löysit. Mikä, mikä paikka? Miss Chow grants you access. Please use the private penthouse elevator. Nice. What? Hyvin hoidettu. Okei, mä avasin nyt service entrance, huoneeseen jonkun öö, ilmastointikanavan oven. Service Dr. Entrance. Tracy Feng. Tässä on Penthouse Elevatori on tässä näin, mutta ei tää, joo. Se täytyy jostain muualta, varmaan sieltä ylhäältä sitten. Tässä on pelkästään Private tää hissi Penthouse ylös. Elevator. Joo. Joo. Saattaa mennä väkivaltaisesti. Mennään me tänne vai? Joo. Tässä pääsee ylös ja alas. Maggie Chow. You must be Mr. Denton. Miss Chow has been expecting you. She is waiting in the living room. Please follow me. I will accompany you. Se on, jos se on fiksu, niin sillä ei sitä miekkaa täällä. Vanha sisäkkyy niin vasemmalle. I think it is time for you to leave. Onko se täällä? Onko se tää puna asu? Se on toi. Okei. Okay. Kyllä menkää puhumaan sille. Hyvät on näkymät sillä, joo. Oh. <laughs> Ihan vieressä. J.C. Denton, in the fresh. As dark and serious as his brother. You know who I am. And Paul? You know my brother? Intimately. Call me Maggie. My Paul name. never mentioned you. That is why he is still alive. he can keep a secret even from his own brother. But why? Paul told you about Majestic 12, correct? The conspiracy behind UNATCO? No, just the name. Just, uh, yeah. Uh, Majestic 12 sent Paul to murder the former Red Arrow leader. And me too. And he double crossed them? Rest just say I persuaded him to join our side. What does Majestic 12 want with the Red Arrow? We are winning the Triad War against Majestic 12's ally, the Luminous Path. We were developing a new technology. You might have heard about a sword? The Dragon's Tooth, right? The Triad settle disputes in contests of skill, which includes the crafting of weapons. The Dragon's Tooth would have made us unstoppable. So Majestic 12. They're trying to tip the balance, give the Luminous Path a technological advantage. Exactly. I tried to warn the people of the danger. And the Luminous Path calls me a liar. The police have all the evidence they need to settle this, locked up in the station at the Wan Chai Market, but ah, they will not act. Go and see. I know the code to their vault 87342. It's only fair to tell you that I spoke with Gordon Quick before coming here. I thought he was a friend of my brother's. I agreed to visit you and learn the truth of the situation. Yes, you were seen. The new Red Arrow leader is Max Chen, and you don't have to go to the lucky money for him to know your activities. Now tell me about Paul. Why did he not return? Paul's on his way to Hong Kong. I don't know when he will arrive. Then you must think for yourself. In Hong Kong, the truth is seldom kept in plain sight. Eikö se kuollut? Ei, me pelastettiin se vankilasta. What are you doing? Oh. Flyppen, pyydä, pyydä anteeksi leidiltä. Ei vittu, mä en jaksa tää enää. Hei hei. Supermies. Mä, mä, mä, mä sanoisin, että tää saattaa olla eikä, eikä niinku... Ää, mä en u... Niin, mitä Henksi oot mieltä tosta Akasta? Oh. Äh, no... Mä enkä osaa sanoa. Tota... <laughs> niin? Missä mä oon? <laughs> en mä tiedä, sä hyppäsit alas ikkunasta. Let me accompany you to the door. Hyppäsinkö mä tähän itse asiassa vai? Eiku. Jaa, ihan mahdollista. Jokin tähän. Kissa tuossa katolla muuten. Kissan päälle. <laughs> I myself have been watching Ms. Chow. She just met with Max Chen, leader of the Red Arrow. <laughs> Mitä sä myös sitten? Henksilijas <laughs> tehdä jotain luvattomia. Yes, Not advisable for tourists to visit the canals at night. si- siinä oli poikki toi silta. <laughs> se, ah, ja tyynesti vaan juoksit. Flip and pass smash. <laughs> Oi paska. Uh. Joo, hei, tuolla on joku tikka. Jos pääsis täältä niin kuin ylhäältä tonne. Miten pääsit niin tuolla... Sinne? Mä tulin tuolta tuosta ravintolan puolelta Aa. tuosta. Kyllä. Ja kätevää. Tadaa. Mut täältä, täältä sitten, miten päästä tonne poliisin asemalle, niin, tai tonne katolle. Niin. Se vaan puustasit tästä läpi, no niin. Joo. Yksit yhden tuulin vaan tarvitsi. Siis... Onks kummallakaan yhtään multituulia? No mulla olisi ollut, mutta kun mä hyppäsin näitä ikkunasta, niin... Ää, no mä sanoisin, että me voidaan taas sen verran. <laughs> Pystyykö tätä ostaa keneltäkään? Skenaario, missä minä en, en hypännyt ikkunasta. Niin, okei. okay. <laughs> Niin. Jees, mulla on multituuli. Me päästään etuovesta sisään, jos... Mä avaan sen ja sitten tehdään tota rynnäkkö poliisiasemalle. Eikä... Yes. Eikä... Jaa, hiljainen, joo. Hiljainen, no. Jätkällä on miekka. Me ollaan poliisiasemalla menossa, nää pitää rikolliset. Ah, ihan sama. Mä haksaan tän. Bianca on hiljainen. Ei kai sitä... Uh, okei. Okay. tässä. lukee? poliisi tulee. Varokaa, varokaa, varokaa. Missä? täällä ulkona. Saaks sen lukkoon se? Mitä niin ne näin? Many fine restaurants buy their meats from me. Have you visited the Lucky Money, for instance? It's below the market in the mall. Tai mä veikkaan, että se on tää. Mä, tai luulisin. Niin joo, se on siellä. Siis tää, tää mikä on tässä alla, alla. Yes, hetki. Ee, 87342. Kyllä, sehän se oli. Mitä? Ballistic armor löytyy, biokelli, Kiinan lippu. Aha, Flippeni on pulassa. Joo. Tapoin. Rikki OK. Jätä kyypi. On melkein kuollut, mutta... Ää, täällä on flamethrowerin flyppenille. Sinko. Yes. Tarkkuuskiväri ammuksia. Otta sinne. Plasmat Plasmaklippi. Nyt vittu lähtee. Okei, okay, eli tota, täällä on ainakin Kiitos. Miss Joe on Versalifein kanssa yhteistyössä. Ah, tai mä oon mun inventori. Joo. Kyllä. Mä voin tossa. Se on Red Ride ja kanssa. Mä sanoisin, että se puhuu kakkaa. Mm. Niin, no kaikkihan periaatteessa sanoo, että ei kannata luottaa siihen. Niin oli nyt kaikki oikeassa. tipahdit sieltä alas, niin sä mitään niin kuin, ulkopuolista mahdollisuutta tehdä <laughs> entriä sinne? <laughs> niin sen verran nopea, että ei kyllä kerinyt katsoa. Valitan. Voinko mä näe tässä ensimmäistä? No ei sitten. Okei, mulla näköjään jopa neljä, neljä rynnäkö kivärin kuulaa tähän aseeseen. Niin mä taidan mennä pippurisumutteella, johon on sekin jopa, jopa kolme ammusta. Pitä, pitääkö mä ensin puhua sille naiselle vai? Ää, mulla olisi sulle kaasukranaatti, jos haluat. Mm, joo, mulla on, mulla on itse asiassa viisi tällä hetkellä itsellä. Se joku... Hetkinen, onko mulla yhtään ammuksia tässä? On! Oi! oli. Sulla oli ammuksia. Okei, okay, odotetaan Henksin ruumiin luona. Hyvä. Turvallinen aseen käsittely. Sehän meni hyvin. oh. Sääkö sun, Ei mitään. Sääkö sun tota, aseet, varusteet takaisin? Joo. Okei. Okay. Paitsi mun raketin heittimen. Missä mun raketin heitti Onko <laughs> se, kerta, onko se kertakäyttöinen? Ei. Ei. Se on lavion. Kessi, kessi on kertakäyttöinen. Fuck. <laughs> Oi vittu vittu? Kerta, sitten, kato sitä ammoa. Kerta, se oli niinku... seinää. Se oli, se oli, se oli, se oli ammo, että not announced. Sitten mä niinku, että, että okei, okay, mulla ei varmaan tässä mitään, se vaan... Ai se, että se niinku tyh, tyhjän kessin poimitaan aseparastosta. Oi vittu. Niin. Nyt sitten tehdään... Aha. Se sisä, sisäkkö tuleekin. kipittää sieltä söpöstä. I'm sorry. Miss Chow is not at home. yeah, well, tell her I know she double-crossed the Red Arrow and I intend to prove it. You're mistaken, <laughs> Miss Chow. hyvä toi she should never have sent the police station. Now I know she's hiding something and I intend to find out what it is. No, no, you are mistaken. Guards! Pilkukaa se! Eh? Partiota tulee. Mistä ne tulee? Tuleeks ne hissistä? Ää, oikealta. Mä heitän, mä heitän kaasua, mä heitän kaasu. Kulkaa pois sieltä. Jees, hyvä. Vasemmalta. Okay, Tipahdin. Mikäs täällä on tilanne? Poikki saattu haulikko löytyy. kirjoittelemaan ylös. Tää kissa on muuten merkattu vihamieliseksi. Leikkunut aina. Täällä on kissa, joka on punainen. Aha. Okei, okay. mä muistan päähän eikä se... Tää on rahaa yläkerrassa. Flyppen jos haluaa. Täällä on muuten auki ovi. Mä aukasin sen tuolla tota... I you have found the proof we needed. The dragon's tooth sword. There, inside the glass case. If you wish to be my ally, you will retrieve the sword and await my instructions. Mä löysin mieka. Jaha. Laaseri. Ah, tää täytyy varmaan häksätä auki. Joo, tää täytyy häk... Mä näen teidät kamerasta. Joo, Mä tunsin. Joo, me tarvitaan kaksi tulssia joko ton häksäämiseen tai sitten niinku hakker hakkerointi. Ms. Chow, we are reassigning you temporarily. Put the long-term agenda on hold Aa, ah, until Versa Life has met its deadline. It will be months and probably years before the Red Arrow can influence Beijing, whereas, well, I'm sure you heard about my appointment. We are in position to make a grab for Washington. We can't let this one slip through our fingers. Make sure the process stays on the schedule. <laughs> Jaha, tää oli ton Walter Simonsin kanssa. No Open no, weapons niin. case. Yes. Oi oi. Mitä, haluatko sen miekan vai? <laughs> Ai, ai haluanko? Totta kai. Ah. Okay. Mä jumissa. Good. Now take the sword to Max Chin at the Lucky Money Club. If you can make peace among the triads, not room. perhaps hey. I can help you in your difficulties. Oi, oi, oi, oi, nyt on hieno miekka. Sä sait ensimmäisenä. Aa, mä saan ilmeisesti sitten liekin heittimä. Ota vaan. <laughs> Nikola varastus. Ää, Henksi, haluatko sä pallistikarmori? Tässä olisi. Joo, toki. Meillä on sitten se argumentaatio kanssa. Kaapissa. Avaan sen kepkanilla. Flippeni kannattaa väistää. Tää kaikki kannattaa poistua huoneesta itsensä. Okei. Okay. No vittu. Joo. Nice. Tässä on Weapon Modification klippi, 20 millin he ammo, mikä menee rynnäkkökivääriin ja selkauke, shot, sabot shot. Eli torjunta aseistusta Kaksi kertaa tuommoisista lasereista läpi. Eli sen suunnitelma varmaan oli tulla tuosta seiskakerroksen läpi. Oliko salakerrassa muuten mitään kivaa? Täällä on kans jotain. Okei, okay, joka suunnassa on. Hei, tää on muuten varmaan se seiskakerros. Junkia. Sä oot mun ensimmäinen uhri tällä miekalla. Ää. Äh. Älä mene mihinkin. Julmaa peliä. Onko sulla kahta tonnia muuten vielä? Öö, 700. siinä on vielä tekemistä. No, kun mä hyppäsin, niin tota... <laughs> Tosiaan. Sulla on nyt kyllä hieno miekka. <laughs> yhden, yhden mono, molekyylin terä. Leikkaa Näin. hyvin. Oma ruumi. Hei, palottele sun ruumis. Ei se ole... Ei se ole mun ruumis. Se ei. Oi, oi, meni kahdella. Mulla tuolla normisvartilla kesti aika monta Niin, toi, on, toi on, jos sä oot kattonut tästä statteja, niin se on aika juustonen tää vehje. Olas kaataamas. Base damage 100. <laughs> suluissa, suluissa plus 50 prosenttia. Niin Eli 150 base damage. Jee, ihan järjetä. Mitä? <laughs> Tällähän pystyy jotain niitä robottejakin ihan helposti varmaan leikkaamaan. On se, on se, on mahdollista. Puh. Se on mun nyt. Welcome to Quick. Löy... <laughs> Jaa. Sä löysit nyt Swivanen sijaan puukon. Ää, le. Ja mä kuolin. What? Mutta kun se ampui mut se poliisi. Varoittuni niin tulee lisää, tulee lisää. Eiku Janonen. noin. joo, se olisi ihan kiva, jos, jos niin kuin ei tapettaisi ihan kaikkea. <laughs> Mä vähän innostun. Joo, selkeästi. Oho, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä näytin pätkän meidän peliä pittileiriläiset, tässä meillä oli pelikisa ja kysyin, että mikä peli, niin äh, arvakkaas mitä ne vastas. Uh, Fortnite. Ei. <laughs> Yksi, on, yksi arvasta Matrix. Ai ja. Jaa, ja, niin joo. Totta. No näistä nahkatakeista tulee mieleen. <clears throat> Tähän oli muuten äryttömän hyvä modi olemassa, The Nameless mod, mikä oli Total-konversio. Ihan, ihan niin kuin tosiaan peruspelin kokoinen niin kuin valtava, valtava tota, lisäosa, mikä sijoittui, sijoittui niin kuin ihan, ihan omaan, omaan universumiinsa. Mm-hmm. Se oli ihan, ihan, mä joskus arvostin, niin se oli ihan törkeä hyvä. Kaatuko henksillä? Ei kun te tässä. Okay. Joo, tässä ollaan. Joo, se oli ihan, se oli ihan törkeä hyvä tosiaan, jos tykkää tästä Deus Exestä, niin siinä oli kaikkea kyllä. Se on sellainen modi, modi tota no, niin kuin pikkulapsen synttereiltä, niin Deus Ex modi, niin. <laughs> Ää, ää. Mihin mä piti viedä se Älä tapa sitä, älä tapa, älä tapa, älä tapa. I am your new watchman. No okei, okay, en mä, en mä, en mä <laughs> Dragonhead said I am your watchman 50 credits every day. Shut the That's fuck! better than a hundred. You were right. Maggie Chow is a con artist. you have proof. Yes, I found the sword in her apartment. Good. Inform the Red Arrow Dragonhead. Then we will see who is the real traitor. Where do I find this dragon head? Max Chen is his name. The Red Arrow headquarters is at the Lucky Money Club in the mall area beneath the market. Come back and tell me what he says. We can begin to negotiate a truce. Tää kaupalta. Oltteko sisään vai? <laughs> Toimiiko se miekka tuolla? Joku... No, Mä veikkaan, että se... Ei se toimi. Se on varmaan aika vahvaa Me, turvaa. Meillä on yli... Kato, kato! Las, las. Oi se aika... Jaa, sotilaat tulee joka puolelta. Aa, Lyppeni hoidanne. ne. Hullakaa, hullakaa. Ei! Ei! Ei! Kuolin. Mulla ei näköjään ollut ammuksia ne hienosti käsiaseisiin. Mulla lakas. Mm, leather boots. For you. 25 credits admission. Uh, ah. Here you go. Perfect. I order you to stand in the spotlight and growl at the women like a dog who needs a master. <laughs> I see you in a corner, smoldering, hostile. Everyone will wonder who you are. Miekko kädessä. Mistä ne miekka pois? Responsible. Mm-hmm. Mitä? Ja a- aika kova portsari muuten tuon takana, huomasitteko te? Joo. no huhhuh. Hello there. Great place is Isn't it? People have the wrong idea about the triads, you know. In what way? They run the economy. The black market prices in clubs like this let people have a good time. I totally said not to come here. I totally said not to come here. Oh my god. They were cutting him and laughing and stabbing their swords. Poor uh, Cinco. Joku näki sut lyppönen. Oh my god. Uh. I will not sleep until the last luminous path is dead. <laughs> ah. Hei, rikkoutuko peili? Oho! Mitä? Sä löysit sal <laughs> salakapakan. <laughs> Excuse me, sir. This room is off limits to club patrons. I suggest you leave. It's okay. I'm here to see Max Chen. No niin, Nikolahan ratkaisi tämän yhdellä I hope he likes what you have to say. Ei huono. Ei, huono. oi, oi, oi, oi. Olipa kokeilla. Mitä? Mitä täällä on? We need you. Kupi puhuu. Oota, mä menen noita kaloja joka tappaa. Pauksen psykopaatti. <laughs> ne, ne ei kuole. Voitte. Nikola messää vaan, kun mulla, mulla ei toimi noin. You must be Max Chen. So? I have found something in Miss Chow's apartment that might interest you. Is that so? The sword was never destroyed. It was stolen, and she is the one who stole it. Preposterous! I have it right here. <laughs> but, Miss Chow? She works for a group called Majestic 12. She's using you and the Red Arrow for her own ends. No, you must be mistaken. Think about it. She murders your predecessor, hides the sword, pushes the Red Arrow into the war with the Luminous Path, and then what next? The Triads are weakened and an outside group seizes power. Sound far-fetched? Oh, there must be an explanation. Perhaps you should meet with the leaders of the Luminous Path. Tähän hmm. pelli tää johtuu. Perhaps. For now, take them this message. I will stop hostilities until I have completed an investigation. Boss. What is it? Marty at the door so we have trouble. Soldiers coming in. What? She said there some kind of mech. Uh, MJ uh, oh, troops. Tää tulee jotain. Voi meikin sir? Stay your business and go! Ah! Varokaa, siellä on kova kyborgiturupperi. Oi vitsi, mä menin vahingossa. Tulee lähelle, niin mä, mä pilkon ne. Ää, sot... Ää, vihreä. Se on oma, se on oma. oma. Älä sulje! Ne tullaan läpi näistä ovista. Meillähän niin hoiti ne kaikki. Joo. I will not doubt you again. Now hurry, take my men. Haha. the... Hoho. Ai niin, meillä on vielä pilkottu sitä Magic Chowta. Se ei se mitään. Se Sehän ei, ole, se, se ei ole täällä. Raidataanko, mun Raidataanko tää... Wine, please. Oops, forgot how much I was carrying. Totta mulla on... I get rid of something. Mulla on täällä ryyppäämässä vaan. <laughs> Joo, totta kai. Beer is 15. Oli vähän jän, jännää tossa äsken. Can I ask you something? What do you want to know? Despite all I've read about the triads, I wasn't prepared to see them operating in the open, on the streets, and wearing uniforms. Doesn't the Chinese government care? The Chinese leave Hong Kong alone. They barricade the roads to control trade to the mainland, but they now have businesses is I would think the secret smuggling operations of the triads would disturb the Chinese government. Maybe the luminous path, but China knows that the red arrow of business owners, entrepreneurs, community leaders, and that they protect the city from outside influences. You said outside influences. What well, China, China is the last sovereign country in the world. Authoritarian but willing unlike UN-governed countries, to give its people the freedom to do what they want. As long as they don't break the law. Listen to me. This is real freedom. Freedom to own property, make a profit, make your life. The West, so afraid of strong government, now has no government, only financial power. Our governments have limited hmm. power by design. Rhetoric? Do you believe it? Don't you know where these slogans come from? I give up. well paid researchers. How do you say it? <laughs> Think tanks? funded by big businesses. What is that? A think tank? Hardly as sinister as a dictator, like China's premier. It's privately funded propaganda, the Trilateral Commission in the United States, for instance. The separation of powers acknowledges the petty ambitions of individuals. That's its strength. A system organized around the weakest qualities of individuals will produce the same qualities in its leaders. Perhaps certain qualities are an inseparable part of human nature. The mark of the educated man is the suppression of these qualities in favour of better ones. The same is true of civilization. <laughs> I'll, I'll, take I'll a drink. drink. <laughs> Forty. Excellent. Kyllä noin hyvän ke keskustelun päätteeksi pitää tietenkin As juoda. you were saying. I informed Chen about the sword. He's declared a truce between the oh. red arrow and the luminous path. A truce? Are you certain? Majestic 12 attacked the club. I think he would consider forming an alliance. Mr. Denton, you are the man I hoped you were. Trace at is inside, in his laboratory below the compound. The door is in our sparring room. He will know what to do next. To enter our compound, use the code 1997. 1997. Vittu! Ai tähän 1997 vai? Joo.